Alle haben ein Recht auf ein Leben mit Respekt und wollen wir fordern Aufenthaltsbewilligung für alle. Wir fordern, dass herfällig Gesuch nach fünf Jahren statt nach zehn Jahren akzeptieren werden. Wir fordern den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem, den auch, den auch andere Menschen in der Schweiz erhalten. Unsere Kinder äh, haben, können nicht rausgehen, also, weil die Eltern Stunden von 8 Uhr morgen bis 10.30 Uhr unterschreiben müssen. Und am Wochenende, Wochenende zwischen 4 Uhr bis 6 Uhr müssen wir unterschreiben. Wir haben keine Freiheit mehr. Und zurzeit ist Corona. Ganze Welt, ganze Welt ist unter Corona. Aber bei uns im Rückkehrzentrum existiert kein Corona und das interessiert auch niemandem. Wir leben sechs Personen in einem Zimmer und ich glaube nicht, dass es recht ist. Da es Corona gibt, sollten wir zwei Meter Abstand haben. Es kann nicht sein, dass wir in einem Zimmer, wo maximal fünf Meter ist, mit sechs Personen leben. Wenn wir einen Arzt nehmen wollen, bekommen wir das nicht. Wir bekommen nur Medikamente oder Chai oder Tee zum Trinken. Wir haben Kopfschmerzen, bekommen wir Tee. Fußschmerzen, wir bekommen Tee. Alles Schmerzen, wir bekommen nur Tee und keine Arzttermin. Erst wenn etwas gebrochen ist oder etwas ernsthaft ist, erst dann bekommen wir einen Arzttermin. Ist das gerecht? Ist das Menschenrecht?